Also der heutige Tag ist jetzt einmal Training, zwei Stunden Training, Vorbereitung für morgen, also die Plattenauswahl, äh, die Bahn müssen wir uns anschauen, ob die schnell oder langsam ist. Die Universität stellt sich ein, gell? die Stimmung ist top, also es ist ein Erlebnis pur. Die größte Motivation einfach zu sehen, dass die Leute Freude daran haben und es weitergehen muss. Wir machen den, den Stocksport seit 27 Jahren die größte Gaudi, aber sowas, sowas gibt es noch einmal. Wir trainieren jedes Wochenende mit meinem Papa. Jeden Samstag und Sonntag einmal trainieren. Das letzte beste Highlight würde ich sagen, das war die Eröffnung. Die Eröffnung war schön. Die war ja wunderschön. Es kommt sehr, sehr viel Dankbarkeit zurück und diese Emotionen, die sind unbeschreiblich. mache in Stockhirsen und ich möchte gern in meinem Geburtstag einen ersten Platz mit meiner Mannschaft machen.